Lihat apa yang ada kat sini. Hai, berat. Ah. ah. Okey. Nampak tak ini logo tengkorak? M249 SAW saw. Sepatutnya ini boleh dipanggilkan bipod dia ada satu bag ni ada semi mata semua alright ini kita keluarkan Mac memang samalah dengan version yang ke 2 ke 1 3 satu dua tiga sama Okay, lepas tu ha Okay, ni yang saya boleh nampak sekarang dia punya bat dia punya bat dah eh. sudah macam ala-ala jenis Libui ni sekarang dia dah ada line sikit dia dalam macam ni memang ala-ala Li lah kalau anda uh, tengok balik Li kita punya M249 uh, memang dia size kecil sikit tapi dia memang macam ni lah dia punya ni uh, bipod boleh masuk kat dalam ni lah. ya memang lah sebijik macam tu cuma ni size dia besar dan dia dilengkapi dengan ini uh, pemegang ataupun panggil apa handle carrier ni yang ni besi ni memang solid dia memang dari daripada nylon ok jom kita tukar angle kita lihat angle seterusnya ok so ini apa yang ada selepas kita buka uh, box dia so memang tak lain tak bukan ada benda yang uh, penting ni cermin mata keselamatan kena sentiasa uh, memakainya semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan lepas tu ada bateri 7.4 watt dengan charger ada ni sling ada ni mazo ni consider mazo lah letak sini ha, dan ada yang ni ini kalau barang real ada guna yang ni cuma hiasan letak di sini ada bipod ada gel ball sikit ha, dia punya ni magazine dia lah. daripada sini nanti selitkan kat bawah sini dan ada ni bat dia ha, bat dia masuk bateri ni kena buka dua skru ni nanti kita buka kita masukkan dan ini taiko kita pada hari ini. Ha. Semua ni daripada nylon ya. Ha, dia ada string point kat sini. Lepas tu ni kat belakang ni. Ini daripada besi. Right now. Ha, you boleh angkat ni. Alright. Uh, nanti kita akan try pasang. Dan selepas tu kita timbang dan kita ukur Gracias. Easter Egg dah ready disebabkan tak ada uh, semi kita try tembak satu-satu dengan uh, jari lah kita kontrol 167 156 159 155 162 162 141 159 average dalam 160 lah kita tengok auto pula alright so 11 biji average dapat dalam 155 ok <laughs> lemah je kena tukar spring lah ni